na na Ando con un botellón, estoy lejos de aquí, metido en el calle con boca fría y frenesí, ese culo rebotando, me está pidiendo a mí, arriba que no, abajo que sí, con un botellón y lejos de aquí, en el calle boca. Ah, en la esquina me despojo, mi flow combinado con lo que tomo. Blanco, amarillo, negro y rojo. Mi penas las mojo, toqué la puerta y se quitó el cerrojo. Todo el mundo bailando como un cojo. Ah, no preguntes como si ya sabes cómo somos. No te asombres por las marcas en medio del domo. Vacílate tu romo, pero evítate dos plomos. La mucha miel dice se callan cuando me asomo. mami, yo te he visto hablando mal de mi proeza. Me recuerda al colegio, los que se odian se besan. Pareciera que te diera mientras estoy en tu cabeza. Lástima, yo te haría mi princesa, pero yo no te hago nada y tú sigues con esa. Me gustan las peleas y me gusta tu belleza. Hagamos que esto se si ponga amor sobre la mesa. No ves que soy anís y tú yogur de fresa y ando con un botellón. Estoy lejos de aquí, en el callejón, tremendo frenesí rebotando me está pidiendo a mí Arriba que no, pero abajo dice sí. Con un botellón y lejos de aquí. En el callejón, tremendo frenesí. Suena mi canción, I'm feeling like a king. I'm feeling like a king. Bésame como si fuera el último litro de la nevera. Ah, está haciendo frito fuera Ten en cuenta que si me traicionas dos Te moriste a la tercera otra vez Bésame como si fuera el último litro de la nevera. Ah, está haciendo frito afuera. está haciendo frito afuera. Ah, la ansiedad me ataca, perdido en el mapa en mi butaca, odiando a la gente, llamando a Caracas. Me quieren vender coco, tú eres loco, todo eso es caca. Le metí un cachetón a un huevo que regresó y me dijo sudaca. ella es mi flaca, no se toque caca, al menos que ella quiera. Y bueno, no se le echa culpa vaca. Hay muchas que se matan por escuchar mi bachata. Ando haciendo plata con mi serenata, eh, con un bote en yo, muy lejos de aquí. En el callejón, tremendo frenesí, ese culo re